Herkese merhaba ben Karcel ve bu videoda size YouTube'u nasıl materyal design haline getirebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle YouTube materyal design yani yeni 2017 görünümüne getirmemizin zor olmadığını söylemek istiyorum. Ama küçük bir kod gerekiyor bize. O kod da burada gördüğünüz gibi. Ben de mevcut şu anda bunu videonun açıklama kısmına koyacağım. Siz de normal bir şekilde kopyalayıp yapıştırarak bu materyal dizaynı benim yapıştırdığım şekilde yapabileceksiniz. Şimdi Chrome açtık YouTube'a hemen bir göz atalım. YouTube gördüğünüz gibi bende de şu an eski çünkü yaptığımı geri aldım. Size tekrar gösterebilmek adına. Ee, bizim ihtiyacımız olan bir adet Google Chrome eklentisi var. Onu da gayet Google mağazasına, Google'a mağaza olarak yazıp ilk seçenekten gayet kolay bir şekilde girebiliyoruz. Bu bilmiyorsanız da çok kolay bir yöntem. Buradan çünkü örneğin ben girmeyi falan bilmiyorum buralardan bir yerlerden giriliyor diye ayarlardan falan hatırlıyorum ama neden olduğunu şu anda tam bilmiyorum. Neyse. Buraya edit this cookie aplikasyonunu, eklentisini eklememiz gerekiyor. Uzantıyı ekledik. Birazdan gelir, indiriyor falan, denetliyor. Hop geldi. Bize otomatik bir sayfaya attı. Bağış falan yapalım, destek olalım istiyor. Neyse. Tıkı tıkı tıkı. Güzel yapmışlar aslında. Neyse. <laughs> Neyse. Bunları kapattık. Onun dışında e, şimdi yapmamız gereken ilk şey bu uygulamayı kullanmak. Şimdi yapmamız gereken tek şey YouTube'un belirli bizim görüntülememiz için gönderdiği kodu değiştirip yeni materyal dizaynı sunucudan istememizi sağlayan kodu yerleştirmek. Pek doğru anlatamamış olabilirim ama zaten nasıl yapacağımızı göstereceğim için anlamanız da pek gerekmiyor eğer bilgisayar işleriyle pek ilgilenmiyorsanız. Şimdi işlem bu. Uygulamaya bastık. Burada gördüğünüz gibi bir sürü bir şey çıktı böyle. Değişik değişik açıkmış kapattım ben. Burada youtube.com pref olanı işaretleyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada değişik kodlar vesaire var. Bunları açıkçası ben de anlamıyorum şu anda. Burada geldiğimiz elimizde olan kodu aldık. Kopyaladık normal bir şekilde. Ctrl ile C veya kopyala şeklinde kopyaladık. Chrome'a geldik. Eklentiden pref'e aldık. Yapıştırdık ve buradaki OK tikine bastık. Buraya dikkat edelim. Yoksa kaydetmiş olmuyoruz. Kaydettik ve işlem tamam. Bitti. Sayfayı yenilediğimizde artık YouTube yeni haline geldi. 2017 şeklinde materyal dizaynı karşımızda görüyoruz. Hayırlı olsun. <laughs> İşlem bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuştur. Bu içeriğe baktım. Türkçe pek bir içerik yoktu. Türkçe pek değil hatta direkt Türkçe halinde kimse yapmamış bunu. O yüzden yapmak istedim. İngilizce bilmeyen veya uğraşmak istemeyen arkadaşlarımıza yardımcı olmak için. Umarım işinize yaramıştır. Videoyu beğenerek ve paylaşarak YouTube'un 2017 materyal dizaynını herkesin kullanmasını, herkesin faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Videoyu beğenin, paylaşın, sosyal medyada arkadaşlarınıza falan gönderin. Söylediğim gibi 2017 materyal dizayn daha stabil, daha hızlı. Bu yüzden daha iyi kullanılabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.